जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमने आपको गुरुद्वारा के अंदर के दर्शन भी करवा दिए तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा ये तो ऐसा इतना बड़ा गुरुद्वारा अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देखा है अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं शहीदी स्थान बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का ये गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को इस जगह पर उनको शहीद किया गया था और उसी की याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है और यहाँ पे स्मारक बना हुआ है फ्रेंड्स ये वही जगह जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे दो जाते थे उनको दीवार में चुनवाया गया था ये हम उसी जगह पे खड़े हैं और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये बहुत ही महत्व है इसका इतिहास में

जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू है ये पीछे पार्किंग बनी हुई है और ये पीछे गुरुद्वारा है और एकदम मेरे पीछे है बहुत ही बड़ा बाज़ार लगा हुआ है गुरुद्वारे का बाज़ार ये देखो Thank you. कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ गुरुद्वारा की बहुत ही बड़ी मार्केट है बहुत ही अच्छी मार्केट बनी हुई है फाइनली एक बॉल पसंद आई है कौन सी वाली बॉल पसंद आई दिखाना जरा अरे ये वाली पसंद आई क्योंकि घर से खेल सकते हैं कैसा लगा ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर तो ऐसा लग रहा है पता नहीं से बैठते हैं नहीं बैठते बैठना चाहिए फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये टूर कैसा लग रहा है मार्केट का गुरुद्वारे के मार्केट का बहुत ही अच्छी मार्केट बनी हुई है और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के घूमते घूमते बहुत ही भूख लगाई बहुत ही प्यास लगाई तो अभी फाइनली टाइम आ गया बंटा पीने का अभी बंटा पीते हैं ये ड्रिंक तो बहुत ही टेस्टी है एकदम लिमका वाला टेस्ट आता है मिक्स विद नींबू गाइस इस ब्लॉग के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग तो फॉलो करो तीन नंबर लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही तब तक के लिए बाय बाय